Sono davvero onorato e entusiasta di essere di nuovo in Italia, questa volta in veste di ambasciatore delineato a rappresentare gli Stati Uniti in America e presso la Repubblica di San Marino. Buongiorno ambasciatore, benvenuto in Italia. Io dico, oh, ma Dio, madonna me, <laughs> che cosa so significa questo, eh, eh, che cosa arriva adesso? Poi sono iniziato davanti alla stampa e, boh, e dovevo dire qualche cosa, lì eh, eh, ero un po' preparato, non sapevo come fare l'ambasciatore, è una cosa, non, non, ho fatto la carriera diplomatica. David uh, Thorne, che dopo quattro anni prende il, il posto di ambasciatore americano designato da Italia, è stato un rito presentare David Thorne oggi in Italia. Tutti mi chiedono ambasciatore, giri, giri, giri giri sinistra, giri non so, <laughs> ridere, non ridere, un momento sai. Bravo Roma, bravo Romani, bravo tutti i bambini di Roma che sono venuti qui. In un modo tipico americano, Uh, io ho messo insieme gli ambasciatori, cioè abbiamo tre ambasciate americane qui a Roma, sul nostro Earth Day, giornata del, della Terra, eh, si pensa più al clima e all'ambiente. Si messi insieme e abbiamo scelto di pulire un pezzo di mura da tutti i graffiti. Anche il sindaco alla mano è venuto per lavorare con noi. Era, era, molto bello, molto apprezzato dagli italiani. Loro non dicono solo gli americani che fanno queste cose. Gli italiani sono una parte della famiglia per me. Trovo gli italiani eh, sono eh, caloroso, buffi, emozionati, eh, c'è un gran senso di vita in questo paese. So che c'è <laughs> molto caos anche, ma più di tutto eh, mi sento a casa qui in Italia. Abbiamo fatto un senso di squadra nell'ambasciata e io ho fatto dei legami con sai, le persone nell'ambasciata che non si poteva fare senza mettersi su, sul campo. Genova, stadio Luigi Ferraris, eh, buonasera da Marco Mazzocchi, buonasera anche da Fulvio Colombo. Abbiamo andato a Genova per vedere un amichevole tra Italia e America. E eh, eh, per la prima volta la squadra americana, nazionale americana, ha battuto Italia 1-0. Vittoria storica per gli Stati Uniti per la prima volta contro l'Italia dunque... Ho apprezzato come era la folla italiana. Loro hanno applaudito gli americani, loro, lo so che la passione per l'Italia che gli italiani hanno, ma loro erano veramente calorosi, ben educati, eh, in un senso che mi ho apprezzato tanto.

come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Adesso sono per partire, ma eh, vi invito voi tutti eh, di venire sul nostro sito eh, e guardare tutte le cose che sono state messe sul nostro social media e tutte le occasioni attraverso tutti questi quattro anni. Poi più di tutto voglio dire all'Italia un caloroso arrivederci perché certo eh, ritornerò presto eh, eh, spesso eh, per me non, è, non, partirò per, per sempre perché eh, mi sto tanto bene in questo bellissimo paese. Grazie. Arrivederci noi.